napanood namin sa Mary Grace Word Missions Church ang He Said, She Said. Nag-speak sa akin yung five languages of love dahil doon mismo sa kwento, parang kami ng husband ko. Away kami ng away dahil iba-iba yung profess namin ng aming love. Doon ko lang na-discover out of 48 years naming married life, ngayon ko lang na-realize na yung palang pagmamahal niya sa akin ay act of service. Akala ko yun lang magsabi lang, I love you o magbigay ng kung ano-ano, yun, yun lang ang love. Ngayon ko nai-enjoy ng gusto, hindi lang ako naiinis sa asawa ko. <laughs> yung picture na napanood namin, Tagalog siya eh. Kaya yung Tagalog na yon intindidong intindido nung nakapanood. In fact, pinalakpakan yon pagkatapos ng aming time na yun na pinanood namin. Itong may mga media na ganito na dumarating, kahit maliit na oras, malaman naman yung kanyang sinasabi. Kung mayroong ganitong mga film na napapanood, nabubuksan ang isip ng bot, ng couple, at mamumulat at magiging maayos ang pagsasama.